هل مللت من البحث عن وظائف شاغرة؟ أما زلت تسعى للحصول على وظيفتك الحلم؟ إليك الحل انضم الآن وقبل فوات الأوان إلى أكبر موقع إلكتروني لتجمع آلاف الوظائف الشاغرة يوميا في دول الخليج العربي والسعودية وكافة الدول العربية املأ سيرتك الذاتية كاملة ودع أصحاب العمل يتواصلون معك فورا اغتنم الفرصة الآن وبادر بالتسجيل